Eh, o seguimento da folga é o 100%, únicamente os amañán hai que lamentar a agresión do, da policía contra un compañeiro que tuvo a mala sorte de tropezar nun bordillo e, e bueno, cair a, a donde eles tiñan o cordón. Por eso acusárono de agresión a la autoridade e o detido. En fin, mm, bueno, eh, estamos máis ou menos acostumbrados á actitude un pouco provocadora da policía, que neste caso non, se, non sabemos a quen, se, a quen sirve. seguimento da folga é do 100%, en todas as, los dous días de paro e incluso hai outras medidas como son a non facer horas extras os sábados e tamén aí é do 100% está toda a plantilla desde os encargados hasta os, non sei, a categoría máis baixa eh, seguindo a folga e, bueno, a empresa intenta amedrentar vía escritos, intenta vía páxinas enteras de periódico vender a súa, a súa, a súa plataforma e diciendo que, bueno, que en realidad o que quere é conservar as condicións económicas dos traballadores, que no quiere rebaixar nada, eso sí, os novos que se jodan as pretensións que temos é eh, conseguir o, o convenio, parar os pés á empresa no sentido de que a empresa é quen eh, está trazando líneas vermellas e quere precarizar aínda os, o que ten Pescanova. A empresa fai 12 anos que conseguiu unha nova categoría de entrada para rebaixar salarios e durante estes 12, 12 anos a disculpa que tiña a empresa que era meter esa categoría para contratar personal, hai que decir que non contratou a ninguén e o único que lle serviu foi para que as ETTs lle traballaran máis baratos, porque todas estas ETTs evidentemente veñen por esa categoría de entrada. Entendemos que o que quere facer agora a empresa é exactamente o mesmo e a xente eh, pois non está non está pola labor. A parte que, bueno, isto xa é máis un, unha loita polo futuro non só deles, sino tamén dos que van a vir, que por as propias condicións que teñen, porque tamén fai 4 anos a empresa pediu paz social debido á situación pola que estaba atravesando Pescanova, situación que provocaron a, a dirección de Pescanova, como ben sabedes, non as condicións eh, laborais nin, nin económicas da plantilla, a xente respondeu e cando hubo que apretar o cinturón foi a primeira que deu paso frente e apretou o cinturón e agora a empresa pagallo desta maneira. entonces bueno, eh, chegaron ao límite e ao final a empresa non nos deixa máis remedio que manifestarnos así na, na rúa. Arquivo, arquivo,